Wakati Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady wakiendelea na co-parenting huko South Africa. Kuna hii hapa picha ambayo imesambaa mtandaoni ikiwaonyesha Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady wakiwa pamoja na maswali yamezuka mengi sana kwamba hii ni picha ya zamani ama ni picha mpya kwa sababu hata pozi lenyewe unaoliona ni, ni selfie ambayo eh, Diamond Platnumz kapiga yeye akiwa na Zari, na unaona kabisa kwamba Zari kamumwegemea eh, begani hapa. Sasa swali ni hilo kwamba hii ni picha ya zamani ama ni picha mpya? Discussion hiyo ni kubwa sasa hivi. Well, ukitaka kujua kwamba hii ni picha mpya ama picha ya hivi karibuni, kuna vitu viwili vya kuzingatia hapa. Moja, angalia msuko alionao Diamond Platinum sasa hivi amesuka kama kuna mabutu mawili kulia na kushoto, na kama kuna hii hapa video nitakuonyesha, ambayo inamuonesha eh, Diamond platinum akiwa anafanya kama uh, kutembea kwa fashion hivi ndani ya nyumba ya Zari the Boss Lady kuna uh, discussion pia kwa nini uh, pengine uh, hiyo uh, hilo uh, fundo la nywele inawezekana ni mtu kakaa nyuma, wengine wanahisi hivyo. Tuachane na hilo, angalia upande wa kushoto wa huyu jamaa ambaye amevaa mask, ambaye amevaa barakoa. Sasa hivi ukitaka kujua kwamba ni kitendo kinachotokea miaka hivi karibuni uh, mask ni, ni, uh, ni kitu ambacho kimetawala katika kipindi hiki cha corona kwa hiyo mm, eh, ukitaka kujua kwamba hizi ni picha za hivi karibuni popote, achana na hii, ukitaka kujua kwamba labda tukio limetokea sehemu uh, kitu gani ambacho kinaashiria kwamba ni kitu kipya ama ni picha mpya, basi uvaaji wa mask uvaaji wa barakoa ni ishara moja kubwa sana ya mwaka huu 2021 na pengine mwaka jana kwa sababu ya corona. Hii ni picha ambayo imezua maswali mengi sana. Kwa hiyo uh, vitu viwili vya kuzingatia, huyo mtu aliyekuwa nyuma yao aliyevaa barakoa, lakini pia msuko wa Diamond Platnumz, hili pozi hili na nini. Sasa hii ni picha ambayo imewekwa kwenye peji ya moja kati ya peji za mashabiki wa Zari the Boss Lady, inaitwa Zari's Snapchat. na hapo ameandika happy Mother's Day Mama Tifa we love you, akaweka emoji ya uh, love, alafu hashtag call parents hashtag Zari the boss lady 2021 ZDDX dam, hashtag Diamond Platinum. Naye vile vile ameweka huo mwaka kuwathibitishia kwamba hii ni picha ya hivi karibuni. Comments hapa, kwa mfano huyu anasema wait this foro ya kitambo ama ya, ja, ya jana jamani. Weu akawa ameweka emoji ya kucheka, huyu akamwambia ya jana, msuko wa baba tisu umeuona? Alafu huyu mwingine akasema ya leo mwingine anasema that's the man you truly love leave the other guy learn him and set with him kwamba wanaamini kwamba uh, zari the boss lady uh, ni uh, diamond ndio mwanaume ambaye zari anampenda kuliko mtu yoyote team zari tuko hapa so happy diamond just marry this queen Inaonekana kwamba mashabiki wa Zari wanampenda sana Diamond, yani wana wish hiki kitu kiweze kutokea siku moja. Mwingine anasema happy couple, happy Mother's Day Mama T. Mwingine anasema this pics looks recent, alafu akasema it is recent, this is old pic. Mwingine anasema hivyo. Well, hiyo discussion tumeshaelezea hapo. Mwingine anasema happy Mother's Day to you Mama T, I'm really rocked. is this pic recent? Nkauliza I guess look at Diamond's tattoo and his hairstyle. Well, huyu anasema ala, okay. Na mfu mwingine anasema mashallah, naona kahaka kapicha katamu ni mpya. Mwingine anasema mama T in house again. Safi sana. Oh my God, I can't wait to see this. I'm so happy. My respect to you all, Mama T and Baba.